Всем привет, и с вами Тисрок. Сегодня поиграем в такую игру, как Dark Souls 2 Remaster. Я еще не играл в часть ремастера, но попробую. Я вообще ни одну из Dark Souls игр еще не проходил, но очень хочу это сделать. Люблю сложные игры. Ну что, начнем. Может даже поиграем в будущем по сетевой игре в коми... с ковенантами. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. Возможно, A тебе уже murky, доводилось это forgotten видеть во сне. land. Темные заброшенные земли. where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. your past, your future, your very light. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? откуда тебе знакомо? But one day, Однажды ты you will придешь к stand Богу, before its побежал decrepit вратам, gate without really Сам не knowing зная why. зачем. Классный начальный ролик. пока вообще от второго Dark Souls ремастер практически ничем не отличается по виду. Хотя бы в flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. тоже раньше не было. Просто мы прыгали без ничего. Просто шли и прыгали тогда. Ну, изменения и достаточно классные. Больше объясняю. Условный меч. <laughs> Меч со сломанным лезвием. Вот все описание. И вот мы встаем. сделали красивее. Мне нравится Где-то здесь, кстати, проход есть. Там утри же, по-моему. Там, правда, и противник такой. Я просто хотел посмотреть, если... Да, есть за ним. Надо забрать. быстренько просто забрать и уйти. Ну, с начальной локации можно получить какой-нибудь ну, даутецкий. Правда, я не помню, для чего она. И была ли она вообще в Dark Souls 2. Находил ли я ее. Смотрим. А, золотая смола. Перед смертью я неправильно Ну да ладно убивать Dark Souls это часть геймплея. Кстати, большая часть. забрали. What seems to be the ruckus? Что за шум там? Oh, my, О боги, твое лицо. Face. The face of the лицо проклятого. It's an undead. Это же нежить. An undead has come to play. They all end up here. Все, кто ну, Все, кто подобен тебе, за... заканчиваю здесь. Теперь kind ты old dear, уже разговаривал с пожилой you? дамой, верно? Ты ведь разговаривал с пожилой дамой, You're Тебе пришел конец. You'll go hollow. Ты станешь полным. Yes. Да, ты станешь You'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. <laughs> what is your name? At least Что ж, ты you хотя бы знаешь know свое your имя. own name. Here's your reward Вот тебе награда. for sharing. It's a human Это effigy. человеческая фигурка. Take a closer Посмотри поближе. look. Who do you think it's Кто это, supposed to по-твоему? be? Think back Хорошо вспомни deep свое into your прошлое. past. Yes, Да, Это It's an фигурка тебя effigy самого. of you. Ну давайте Гипер хочу. Да не надо. Обычно идет. Окружение внешне. Самое узкое, которое есть на всякий случай. Давайте просто на прическа. Если они все здесь <laughs> токсично. Все равно заброню Да вообще без каких-либо проблем. Только цвет волос все-таки изменил. Ладно, и цвет глаз еще. И все. Он тоже красный. Все. Просто немножко так класс. Интересно, сейчас пустим нищие, что за кольцо. Ой, не нищие, а странники. Если честно, я бы выбрал, наверное, больше всего странник. Хотя у странника какой единственный уровень? Десятый. А у этого первый. Не, по классике начну за нищего, просто потому что так, по-моему, более сложнее Мне больше всего нравится играть, вот, например, я попробовал немного в третий Dark Souls поиграть. Там классный класс, это вор, ассасин. Так, Dark не нравится. человеческая фигурка, кольцо жизни. Просто окаменела, когда-нибудь может тебе пригодиться. Нечто окаменело, я никогда ее эту штуку не брал. Точно. Это точно вы? Да. All people come here for the same reason. Все To люди break the приходят curse. по одной причине. You're no different, I Я should думаю, ты один think. из них не отличаешься, верно? Hmm, doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. полом. Oh, I'll fool you no longer. И You больше я не буду lose тебя your пугать. souls. Ты будешь терять свои All of души. them. Все снова и снова. Over and over again. Понятно. М, Dark Souls есть Dark Souls. Тереть души мы будем. почему-то за нищего у нас всегда снимают все вещи, которые у нас изначально есть. Которые нам дают хоть какую-то защиту. Оружие у нас мало. This is a limbo, a link between Drangleic and the outer world. Fair traveler, Честный странник, я знаю I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. My name is Millibeth. The old women were once fire keepers. I am here to look after them. It is what my mother did, and her mother before her, and so on. сундук я, кстати, помню. Человеческая фигура. Кстати, в прошлой части до этого, The old women were keepers of the fire, где старуки хранители, but now the fire shows signs of fading, and the kingdom is как beset королевство, by hollows. проживаемое полным. The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, fire keepers were commonplace. But now they are lost, scattered to the winds. What are you... The old women are sisters. I am told there was a fourth. Long ago, but now they are lost, scattered to the winds. must go on a journey without rest. Well, I suppose if you find yourself at an impasse. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again with a clean slate. <laughs> вот с игрой мы начали, познакомились. Быстренько. Здесь можно факел зажечь, да. Раньше, кстати, они все Так. так. А. Я хотел уже как в годе. коробки надо. Надо было сначала посмотреть. Кстати, надо посмотреть, что я взял. значение останется неизвестным. Приятный на ощупь, несмотря на его вид. Вот этот удар, который сильный. правой руки нормально. Так, бык Так. Где-то здесь... Да. Здесь тоже будет. Сейчас попроще станет. Первое оружие появится. да, сам своей жизни. Используем его. Нам советует перемещение камеры. Вот здесь вот. You, you, give it, Ты, ты, давай гладкая. Yes, давай, сука шелковистая. Так. И помню, что это надо. Да, да. Туда. Да-да, хорошая была. Я, я! Silky Да-да, шелковистая. Ю, Посмотрим, кстати, есть ли. Yeah. это шпоновым будет. Я не знаю, я первый раз его. Да-да, хорошая гладкая. И гладкая. Yeah, yeah! Silky smooth! Окаменела кость дракона, а ну-ка. Что это это не броня. Вот. Усиливает особое снаряжение и усиливает снаряжение могуществом молнии. Класс. Тут нам показывают о перемещении камеры. А, сюда сохраню аккуратнее. Блин, лестницу не спустил. это плохо. три минуты. Будем заканчивать на этом. В следующей серии мы продолжим обучение. Я даже пробегусь. Спущу лестницу, потому что мы будем возвращаться, думаю, к воронам, если найдем какие-нибудь камни. Потому что они дают серьезную прибавку к вещам разнообразным. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем пока.